bentar ya. Satu, dua, tiga. itu bukan film tentang gue. <laughs> Garis bawah. Mami yang ngurus kau. Bukan kau yang ngurus mami. Mami yang ngurus kau. apaan sih, Mi? Glo kan udah bilang, kalau Glo mau bikin film. Action! Eh, eh, The Bill itu tentang seorang anak yang gak pengen jadi kayak emaknya. Karena menurut dia emaknya ini hmm, gara-gara kawin, forget her dream, and live boringly ever after. Sementara emaknya ini gara-gara udah tinggal setahun lagi umurnya, berusaha sekuat tenaga gimana caranya nyari si Ucok biar anaknya ini bisa kawin, live for others and live happily ever after gitu seperti dirinya. Kalau Gloria Sinaga ini galak, sama emaknya rese, terus eh, nggak uh, bikin-bikin film kedua. Kalau gue kan bikin. Oh. Oke. Okay untuk film Demi Ucok sih kita udah denger ide dari lama setelah film pertama kita yang judulnya Cinta. Sama Rio udah bilang nih, next movie-nya gue pengen cerita tentang ibu dan anak, uh, judulnya Demi Ucok. Tapi nyari produser di sini susah ya. Bahkan ya akhirnya Samaria sendiri jadi produser. Gue sih pengen cuma jadi sutradara sama penulis, tapi akhir-akhirnya gue jadi sutradara, penulis, produser, pembantu umum, penyanyi, Kuy, ya? aktris, actress. 감사합니다. <laughs>